karhennetaan tää pohja. Laitetaan siihen puolipohja päälle, kun tää on liukas tää pohja. Koitetaan samaan tasoon saada molemmat pinnat. Terävät reunat, ettei tuu pyöreät reunat, niin pysyy pohja paremmin paikallaan. No millille? Nyt puhdistetaan tää pinta, niin liima tarttuu paremmin. Eli karhennetaan taas. laitetaan liimat. Ei liikaa, ettei ala liima kiehumaan sen verran, että sitä on siinä. Liima kestää kuivu Vartti, puoli tuntia. Ei haittaa, vaikka menee kaksi-kolme tuntia. Voi olla päivänkin tässä kuivumassa. Sitten siis mä aktivoin vaan sen lämmöllä ja sitten se on taas notkea tai hyvä. Voi prässää kiinni, jos unohtuu. Sitten mulla on tossa toiset kengät. Eli sillä aikaa kun liima kuivuu, niin Tää pohja liimataan kiinni. Tosta noin. Tähän on tämmöistä sarjaduunia aika pitkälle. Että ei tulisi hirveän paljon sitä, että odottaa. Ja nyt kun tämä liima kuivuu, niin mulla on yksi tuuni tos, mitä mä teen sitten. Noin. Niin. Siinä on komia. Komia lappu tuli. Oli niin jumalattoman liukas, niin, niin tota, se on semmoista, semmoista kevyt solu, niin se on äärimmäisen liukas märällä. Niin laitettiin, että saadaan vähän korkoon pitoon. Niin. Ne ei tarvi muuta. Sitten vaan hyllyy ja sinne menee noin. tarkasti tuonne noin. Ja siitä. Kasi ylös ja... Joo, siinä ja... ja puhdistetaan vähän noita liimoja pois tuolta. Noin. Sitten leikataan ylimääräiset pois. Ei satu haveri. Ei mene sormeen eikä kenkään eikä. omia tuli. Ei Kalle liuka. Kaikki kengät plankat. Aina kaikki. Eiköhän siinä tullut. Kato lähti heti. No jotain ruokaa tai jotain. Kyllä on komia. Nätti kuin mikä. Sama laulu. Kiinni on ja pysy. Sitten se oli pikkasen tuolta auki. Tuolla on pieni reikä. Suutari käyttää aina liimaa ja vaaturi käyttää nuppineuloja. Ei talvella voi näin sillä lapulla kulkea. Hän on hengenvaarallista. Hyvin on lappu kiinni. näissä oli pohjan liimaus ja ompelu ja korkolaput. Ja, ja sitten taas kun liimat kuivuu, niin ei muuta kuin sieltä lähtee korkolappuun taas Ja Tässä on sitten mennyt vähän liikaa nää. Näin paljon ei saisi kulua. Elikkä oikeastaan tää korko. Ja laittaa sekin jo kuivumaan toi liima. Näitä ei tarvitse nämä, käsin puristamalla saa ihan kiinni. Näitä ei tarvitse prässää, kun tää on vielä onttokorko, niin se menee halki tuo korko, mutta tuoutuu. pari päälle. Tässä on joskus choukkailtu, että joku asiakas tullut tänne niin sanonut, että Mä vois tiedä, mitä parfyymiä sä käytät. Tästä tulee kaikki ne parfyymit jalan kautta erittyy. Niin ne on aina ihmetellyt, mistä voit tietää. Mm. بس إلى نثير بيت sen verran liimaa, kun tämä on tämmöinen, niin kuin, onko tämä nyt tämä on kuitu, kuitulevykorko, niin tota, se imasee sama kuin nahka, että sinne voi laittaa vähän reilummin. taas ylimääräiset veittenä pois. materiaali on sellainen, jos on kuitulevy, niin tätä voi naulata. Muutenhan ei tämmöisiä mitään kumia, kumia ne voi naulata, sitten ei päällä. Nahka on tummempaa, mutta kuivuu, niin se sieltä vaalenee sitten vähän. Noin. Né? é niin. Noin.